وصلت شبيهتي أزدوا إلي معروفا واقتلوه ثانية الموت لا داعي سأدخر للقلق ستعتادون على سماعها وننجو con جميل جرت الأمور على خير ما يرام حسناً لننفذ ذات الخطة هذه المرة أعيد التلقيم آخر لاعب باق زرعت السبايك نحن الثنائي المثالي the night. السبايك يوجد أعداء في بي أحمق خيبت أمالي يا للأسف أعيد تبقى عدو واحد الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي وصلت لسبايك في اي تبقى عدو واحد مثالي شمال إذا احتاج أحدكم شاهدوهم وهم يتعثرون I've in Balkan. سأنتزع النور من أعينهم رصد عدو في ايه؟ عدو أعيد التلقيم سقطت السبايك في بي Back the ها أصبت الهدف آخر لاعب باق أشهد هذا التحري بدقة أحتاج إمدادا شكرا أزهقوا أرواحهم وقعت السبايك رصد عدو هناك هيا بنا تبقى عدو واحد آخر لاعب باق الجميع سوف أسترد ما يخصني مجرد ماشي إن لم تتعرض لإطلاق نار فاعرف أن هناك خطأ ما أعيد تلقيم فقط للسبايك قضيت عليك لن يموت حلفائي لقد فقدتم قوتكم آخر لاعب باق ولكن كما تعلمون من الأمام Sage, can I get healed? Thanks. سقطت السبايك في الوسط آخر جولة في الشوط لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها هرب مني اصمت هنا تبقى عدو واحد هنا الجبهات يحاولون الإمساك بي فقط سقطت السبايك في بي حصلت على سقطت السبايك في بي باق صمت أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظهم السبايك هنا السبايك هنا أن نشق صفوفهم ظلال متحركة أعيد التلقيب أعيد التلقيم آخر لاعب باق سوري تنفسوا بعمق قلوبكم تخفق بشده سقطت السبايك في اي استرح آخر لاعب باق هل سبايك بحوزتي تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية عشر ثوان جوب صدقوني سيشعرون بقوة ضرباتي 绝无办法。 الهدف ثم نهجم أتفهمون؟ هنا سقطت لسبايك في بي آخر لاعب باق المحتالة قتلت تبقت ثلاثون ثانية حان الوقت لادخار الدعم مستقيم طيب. ستبدأ المطاردة آخر لاعب باق كل مكان لما نشر الساتر جار حسب الرؤية لا مهرب مني لأجلك سبايك في الوسط سقط حامل السبايك لدينا لا حاجة للمعاناة عدو واحد الموت آخر لاعب باقي لدينا سقطت السبايك في الوسط أداء رائع جهزوا أنفسكم سنقاتل مجدداً عن تاركودا يا سوفا ظلال المتحركة تبقى عدو واحد يضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية أحتاج إمدادا هنا شكرا نفوز وننجو التلقيم أعيد التلقيم احذروا هنا ارتشاش سقطت السبايك في منطقة المهاجمين جار حسب رؤيتي عذاب باق نقطة الفوز أكره الانتظار هيا إلى القتال محبوسهم هنا رصد عدو في ايه رصد عدو في الوسط آخر لاعب باق لقد فقدتم قوتكم فاز المدافعون